tatay ko. Very good. O Angelo, ikaw naman. Anong trabaho ng tatay mo? Superhero po. <laughs> Gay! Marami po siyang powers. Sige nga, anong mga powers niya? So, kailangan naka-slow motion pa pag magbubuhat na upuan. Saka, ano kaya kung tulungan mo yung tatay mo maglinis? Kesa naman yung nakatunga nga ka dyan. Tsaka super bilis niyang tumakbo! Andun agad siya pag kailangan siya! Ano kaya ang inaabot nitong mokong na to? Saka bakit katutong tong sa libro? Natural madudulas ka. Imbis na tumulong ka sa gawaing bahay, Nagkalat ka pa. Ano ba naman yan? Ba't di ka na lang kasi magpatulong sa tatay mong kaya bumuhat ng upuan in slow motion? Kaya rin niyang basahin ang iniisip mo bago ka pa magsalita. Paano kaya nangyaring ubos na kagad yung pineapple juice? Eh mga ilang segundo lang, may nasa kalahati pa naman yan eh. May jolly hotdog pa nga kayo eh. Saka paano nangyaring pineapple juice lang ang dala mo? Tapos biglang pag upo mo, meron ka ng jolly spaghetti. Mga alien ba kayo? Kamag-anak niyo ba si Mateo do? At ah, dahil ang dami ng powers, ang dami niya napapasaya. Ang lapit-lapit lang ng opisino niyo sa Jollibee, hindi kayo maka-order. Wala ba kayong kamay at saka mga pa? Kailangan niyo pang utusan yung tropa kong alien. Ito yung tinatawag na policy of ad misericordiam o appeal to the emotion. Inaan ang music, yo. Kasi alam na Jollibee, maututo kayo. Madali kayo umiyak. Para pinamumukha sa'yo ng music na maawa kayo, janitor ako. Yan eh, na naman masama sa pagiging janitor. Kesa naman sa katrabaho mo na nagdodota lang. Bakit mo kinakaya sa anak mo yung trabaho mo? Pagtatawa ng tuloy siya sa eskwelahan dahil sa'yo. Saka bakit kayo maglalagay ng ganyang aircon? Eh masikip na nga sa opisina, ba't di dala kayo magpakabit ng air curtain? Ah, hello? Nak? Atsu, ah, Bobby! Tay! Woo, plastic! O kain na, nak. Eh tay, kayo po. Nangaasar ka ba? Eh kung nagsayang kayo, eh, di dalawa kayo makakakain at tatay mo. Total two-piece chicken joy naman yun eh. Tsaka hindi mo pinagbawal si Cynthia Villar ang pagtitindi ng bigas. Papaniwala kasi kayo kay Gloco eh. Kayo po. Okay lang ako na. Pakita lang kitang busog. Help Busog na rin ako. Eh kung intusan mo sana magsayang yung alak mo, hindi eh, sana nakakain ka para di po mawala ang powers niya. Um. Sino kaya sinisilip nitong mokong na to? Eh nandito yung bintana. Saka nandito yung pintuan nyo. Paano makikita yung nagtitinda ng balot? Eh wala naman sa harapan mo yung bintana. Tignan mo yung commercial ng McDo. Wala nang kung ano-anong kaekikan. Pero may maintindihan mo na kung anong gusto nila ipaiwating. Saka pare, ba't ang laki ng bahay nyo? Paano makakabiliin sa janitor ng ganyan kalaking bahay? Okay, sabihin na natin minana mo yan sa lola mong alien. Eh bakit ka naging janitor? Di big sabihin hindi ka nag-aral. Magsaka nga kayo, puro kayo Jollibee oh. Nambaka naman oh. At kung nagustuhan nyo ang ganitong uri ng mga video, i-like, i-share at mag-comment. And consider subscribing to Totoy Production 86. Tandaan, pag may pag-ibig, dapat may logic. Makdo, parang awa mo na. Eh, sweldo ko. Wala na ako makain. Pwede eh, di mag-burger Makdo ka. Wala na akong pera. Inubos na ng mag-ina. Kinasara nila yung Jollibee, tapos nagre-reklamo sila. Wala daw silang pag-tuition. Anong gagawin ko, Makdo? Bahala ka sa buhay mo. Di kita kilala. Bahala ka rin sa buhay mo. Pagkakalat ko yung scandal mo, Makdo. Lilipat na ako sa Warriors para lagi kaming champion.